Falënderimi i përket vetëm Allahut të madhëruar. Paqja e Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin tonë Muhammedin a.s. Ndodhi mbi tokën e re në ditën e gjykimit. Sa të shumta dhe të llojllojshme janë zbukurimet e kësaj bote dhe sa shumë tërheqëse janë për sytë bukuritë dhe ngjyrat e saj. Por besimtari nuk mashtrohet me ato, sepse ai është i bindur se të gjitha këto zbukurime do të zhduken një ditë, në Ditën e Gjykimit. Besimi në Ditën e Gjykimit është nxitës për veprimin e punëve të mira dhe ndalues nga të këqijat. Allahu i Lartësuar thotë, Përkujtohet me Kuranin ai prej jush që beson në Allahun dhe në Ditën e Gjykimit. Prej ndodhive të fundit Dridhja e tokës së madhe, që ndodh pas të kenë dalë njerëzit nga varret e tyre. Kanë thënë se ajo ndodh në këtë botë pak para se të ndodhë Kiameti. Atë ditë do të shkulen malet nga vendet e tyre dhe bëhen pluhur, më pas shndërrohen si lesh i prishur dhe shkërmoqen si mjegull prej pluhuri, Pastaj erërat e ngrenë lart. Allahu i Lartësuar thotë, Dhe kur të shkërmoqen malet dhe pastaj do të bëhen pluhur, i cili ngrihet lart. Atë ditë qielli do të çahet dhe hapen dyert e qiellit. Engjujt zbresin prej tyre Dhe qielli zbutet, dobësohet dhe skuqet si vaj që vlon. Allahu i Madhëruar atë ditë e palos qiellin. Allahu i Madhëruar thotë, atë ditë e palosim qiellin si regjistrat e librave. Ibn Abasi thotë, si palosja e dosjes mbi librin. Atë ditë toka do të shndërrohet në tokë tjetër. Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të ka thënë, Toka në ditën e gjykimit do të jetë si brumi i bukës, i jep Allahu i Plotfuqishmi formë me dorën e Tij, sikurse ndonjëri prej jush në udhëtim, i jep formë bukës së tij, si përgatitje për banorët e Xhenetit. Diellit i shuhet drita, i Lartësuari thotë, Kur dielli të mos ketë më dritë! Ibn Abasi thotë, pra të errësohet. Profeti, lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë, Dielli dhe hëna në Ditën e Gjykimit do të jenë të errëta, do t'i shuhet drita. Do të llogariten njerëzit për punët e tyre. Llogaria e lehtë është të shikojë Allahu në regjistrin e punëve të mira dhe t'ia falë besimtarit. Por ai që i dialogohet llogaria, patjetër do të dënohet, siç ka ardhur në hadith të saktë. Punët peshohen. Kujdesu, kujdesu o vëllai im që të peshojnë më shumë punët e mira dhe moralet e larta. Profeti lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të ka thënë, nuk peshon diçka më shumë në peshore në ditën e gjykimit se sa morali i mirë. Pastaj banorët e xhenetit rahatohen në xhenet dhe banorët e zjarrit banojnë në zjarr Allahu na ruajt prej tij i shikon engjujt rreth arshit rreth fronit të Allahut të madhëruar që lavdërojnë me falenderime Zotin e tyre dhe përfundon me drejtësi gjykimi midis krijesave pastaj thërritet Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderimi, lavdërimi i përket vetëm Allahut, Krijuesit, Zotit të çdo gjëje.